pero te quiero a ti. Toda la noche no te paro de pensar, solo te quiero a ti. Cuando estoy contigo no puedo ni imaginar lo que sería sin ti. Y a veces siento que te perdí, aunque sé que no es así. Cúrate mi corazón, ahora se siente fresh. Ni quiero contar pa' acá pa' llevarte, a sé. Sabes que daría todo más por verte bien. Mi cuello no para de brillar por lo diamante dando vueltas por el world y no hay eh. Quiero darte mi love, quiero cuidarte Mami, en tu brazo yo quiero quedarme you your aumentando los racks Una noche sin cojín, no puedo parar A mí no aumento, solo cuento facts No me sorprendo, solo quiero más Somos pastillas, muero ansiedad Tengo mi joven vestida de Fendi Quiere firmarnos porque estamos trending ah, Si me muero, muero real Con los cienes pa' todo mi shit Paso noches sin dormir Solamente pienso en ti Está brillando mucho más que tu sello Voy a 200, ya no piso el freno Estoy apostando a la suerte, ya no tengo miedo 2023, me pego, me pego Por todo el tiempo que invertimos en esto Yo y mi hermano, mi bro Lo hago por todos ellos Zico? Are you there? Estoy volando en el sky y no puedo ver Estoy volando en el sky y no puedo ver Mi soy el mejor, the new way I gotta be I got a contando dinero, mami all day Me piden fotos, me siento yeah Por culpa es jarabe, estoy mareado Y yo mi amante cuello congelado Lo llamé al dealer, le pagué el contado Veo todo blanco, parece nevado Ellos a me tiran, yo no puedo ver Metido en la music, metido en el game Me quieren bajar y no saben qué hacer